Aí, boy, quando você reclamar da vida, assiste esse vídeo aqui. Terapia pra provar, mano. Cara depressivo, esqueceu. Até os caras que ganham dinheiro, que eram de né? Aham. Uhum. Que ganhou dinheiro esqueceu da vida, ó tiver depressão, você assiste esse vídeo aqui, ó, que você vai melhorar a sua vida. Vamos falar do Morro do Índio. bagulho, né, velho? <laughs> pra facilitar, molhado, né? Meu Entendeu, rapaz? Pensa bem antes de reclamar, que a vida é foda.